Uh, basebo ne banyabo mbalamusizaako mwena mwena mwena uh, ninawo updates zenjagala okubawa ezikwatagana ku uh, omukulu lumbuye lumbuye fred uh, kitegerekeseeko nti honorable zaake atutegeezezza nti mulina okuva ku mikutu gimutimbagano gyonna gyonna gyemubadde muwuliriza egyaba dictato egyaba mafia okuli ntv ne minisita wa uganda byayogedde nti tebiriiyo byakiyaaye Yomukutu chitegete tukitegeddeko nti ngenda basomera kochi kigamba disregard all the orchestrated narrative that lumbuye that comrade lumbuye is pending deportation ngenda kukibavuunulira ekiwandiiko kino and all that is packaged to suit their extradition narrative However, the reality on the ground is that joint efforts between our diaspora comrades and international human rights lawyers are underway to block the extradition treaty that the dictator and his compliances are advocating for. Whereas it's true that Turkey authorities are holding Rumbuye, Rumbuye, Comrade Rumbuye, in their custody on orders of the dictator himself, it is not true that was arrested for breaching for breaching any laws of his host country. This is a rather ngachiba vunwe ngachogera mu luzungu then malenchi demo mu Luganda abatasobola kutegera Luganda kubanga mauli manji nyoge muulide nga gaitide ko NBC gaitide ku Twitter zezimu abantu kino kye bagala kibereewo naye ngenda bavuunulira ngenda kiddamu however we are confident that our public pressure plus our international human rights lawyer we shall soli solidly secure comrade lumbuye's freedom so he does not face any political persecution that kampala regime plans to impose on him kankiddemu mu luganda tiimu eri ettake ekubiriza buli muntu yenna obutagoberera ebyogerwa ku mikutu egimu n'emikutu egya gavumenti egyogerwa bananga bankubira temunkubira kati mujja kunkubira kedda temunkubira kati tiimu eri ettake emaze okukitegeerako nti mukulu lumbuye abantu ab'obyekwerinda ettake bamulina era gavumenti ya uganda ekola buteebere okulaba nga lumbuye atwalibwa e uganda however lumbuye talina musango gwe yakola ttake whereby nti ttake nayo yeesanze mu, mu position y'okubeera nti ekola ki tesobola kuwayo muntu ono naye aba ekampala ku ground gavumenti yabamafiya eyagala ttake eweeyo lumbuye asobole okuteekebwako emisango gavumenti gyegamba egy'okumuggulako egy'okukunga mu bantu omuliro si kitegera kirwa kyabale kyeyakunga mu bantu muliro kubanga kitegetumba ffenna tumanyi akalulu baakabba ffenna tukimanyi ebyaluwo tukimanyi nti gavumenti ya mwami museveni yatta banna uganda ngaennaku z'omwezi 18 era tetufunanga lipooti ekwatagana ku kintu ekyo era bayongera ne bagamba nti emitimbagano gino gyonna gye muwulira minisita wa baminisita abayogera minisita oriem avuddeyo n'ayogera bya bulimba nti yakwatibwa era pulaani eno yakolebwa abe e kampala pulaani y'okukwata lumbuye yakolebwa e kampala nga bayita mu bantu abamu abantu abamu era lumbuye si wakugenda uganda tali ku fulayiti nti ali uganda nga bwe babagambye nti ajja kutuuka ku makya ekyo kyabulimba ne bakugamba nti ba human race lawyers bakola buteebere okulaba nga lumbuye akola ki nga lumbuye ateebwa kino ekiwandiiko kiri official lumbuye akyali ttake however gavumenti ya uganda eyagala eyagala lumbuye aweweyo atwale e Uganda naye take tainayo musango goyaza singa yali abadde mu munyi wa mateke take kyali badde kyanguira take okwekisadwaitinga omuntu ono ne taina musango goyaza take whereby nti Uga, ugandan government egezezaawo okuteekawo amawulire agalaga nti lumbuye ali uganda wali on board genda uganda naye tali on board akyali take abebyokwerinda take bebamulina kati kyetwebuuza ab'obyokwerinda ettake baamukwatira bamukwatira bamulina lwaki nti yazza omusango nti gavumenti ya uganda eyina jurisdiction kyo okuyingira mu nsonga za ttake era musigale nga muteekawo pressure abakola kyona kyemukola kubanga you have made so much noise abantu bonna bonna bali alaati emitimbagano gino banne bannayuganda njagala muddemu amagezi njagala mubeeremu n'amagezi njagala ekintu kino tukankikubiremu akafaananyi katono nti obeera mu amerika wazizza ebisango mu amerika ya kati ate gavumenti ya amerika nekukwata nekuwa nti owozesebwe uganda olaba ngaekyo kikola amakulu okiraba ekyo nga kikola amasukulu tivi za uganda zonna ezisinga zezoogera ne twitter handles ezaba gavumenti ya uganda zebezoogera byakiyaayi bya bulimba lumbuye akyali ttake lumbuye aliwa lumbuye ali ttake however ba human rights lawyers baagala gavumenti ya turkey establishinge lwaki lumbuye ali mu custody ekyo that is an official document has come out official, official update toba omuntu yenna akubuzaabuza honorable zakali ku ground ate era tukimanyi nti honorable zaka okudde uganda bajja kwagala okumuteekako emisango egy'okubeera nti afinancing omuntu agezaako era egimu ku misango egyagala okuteekebwako olumbuye omusango gulimu nti akunga mu bantu omuliro simanyi ngeri lumbuye gyakunga bantu mu muliro tebagende balumbe egavumenti no wabula kubawa information gwobere nga weetegeerera ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa novemba tumanyi nti bannayuganda battibwa tetufunanga official report tukimanyi nti bantu bangi nnyo ababadde mu opposition nga batubuzaabuza ebbanga ddene tukimanyi fena tukimanyi lwatu nti sente zibadde zibbibwa mu gavumenti tukimanyi nti bamafia babadde basurvivingira ku misinformation tukimanyi tivi zezimu ezibuzaabuza abantu eziyinza kuvaayo ne zibawa mawulire matuufu muwulize bye tubagamba ate buli muntu yena kyakola muwandike post muziwandike abakuba abakuba amasimu mugakube mulekerawo okubuzaabuzibwa mulekerawo okubuzaabuzibwa nga mugenda ku mitimbagano mitimbagano egitalinamu egyokubamalamu essuubi kubanga baagala kino mukiveeko baleete ekirala bajja kukola divesion zonna okukibajjako mudde ku kirala mulina okusigala nga muli ku mulamwa lumbuye is a big asset tumwetaaga mugundi mukyokukyusa gavumenti information nyinnyo gye tutegedde muve ku byemitimbagano nbs tejja kubawa mawulire abali ku ground bakugambye baestablishins nti wanne gavumenti ya uganda kyeyagala eyagala lumbuye bamuweeyo naye ate ettaka egamba tumuwaayo olukukudiruki kubanga ettaka etanazza musango kirudde ebbanga ddene nga lumbuye baagala omuteekako emisango emisango egyaki egyokutunda enjaga era babakugamba wano ti lumbuye atunda abakazi bamalaaya akola prostitution era prostitution ring ebyo byona byabulimba era bamafiya bakola buteebere okulaba nti lumbu yaweebwayo nejjukiramu era mulimu abantu babadde bawaayo information nga bagiwa lumbu yokugifulumya eri mu bantu abo nabo balina ekyabwe kyebakola nti afazaali baagala omuttira mu kastode kaso waliwo ebintu bibiri pates ziri bbiri ezirwanagana akazannyo kano kawanvu njagala mukatunuulire akazannyo kano kawanvu akazannyo kano kawanvu njagala buli muntu yenna it is such a coincidence nti mu wiiki yemu waliyo event eyali ettake it is the same week lumbuye gets arrested lumbuye got arrested by mafias at home lumbuye immigration temukwatangako immigration yettake tiyamukwata si yamukwata is been a person of interest by the ugandan government why because he's been giving out information information yeyo nga dictator badde tayagala information yeefulume That is why there is, it's a coincidence in the same week baforming a blogger association lwachi kubanga government ya zura ntiba blogger abantu bogera ku mutimbagano bakola kya manyi nyo okulaba ntich bakola kya manyi nyo okukuba government nokuwa abantu information kubanga julu e, e, twalindanga UBS okuvayo okubulira abantu lutwali twalindanga NBS okujja okutubulira naye gapo eyo yona yona bachi babuloga baavaayo ne bafiiringa vacuum eyo muwulirize ebigambo by'abantu bali ku ground honorable zaake ali ku ground ne tiimu emu n'abalala besijja kwogera batuwadde official statement atabaddeeko ŋŋenda kuddamu ngi kusomere ebyo byonna bye bakugamba nti lumbu yagenda kutuuka enki e uganda tali uganda tali uganda era ttaka yeesanze mu position nga nzibu lwaki kubanga information yafulumye baali tebakisuubira nti abantu bayinza okutegeera amangu babadde tebakisuubira take jukiramu it is a signatory kati njala banyumizemu abantu abamu abali kuno waliwo incidents yaiwe take waliwo mwami mami takashogi yali munna mawulire yaku yayogere yawandika nga nyo ku government ya e Saudi Arabia omwami oyo yayingira mu Saudi Arabia mu Saudi Arabia na embassy mutake omwami oba mitanga kashogi omwami ukigambibwa nti yattibwa mpoliziza bulungi yattibwa ya mutake take yese mivuye jirina but this time around olw'okuba pressure gye mutaddewo bo bali bali baali basuubira nti lumbuye bajja kumukwata bajja kukozesa abatake okumukwata mumuleme kubanga mutegeera nti lumbuye yabuze bubuzi kyebaali basuubira bali tebasuubira nti abantu bayinza okumanya kyova olaba kati okuwoza ekintu kino bannayuganda bakiveeko balina kukugamba nti lumbuye yatwalibwa naye tettaka ebuuza lwaki atwalibwa wanewaffe talina musango gwe yakoze eki gwe yakoze wanewaffe talina musango gwe yakoze eki gwe yaakoze tebakulimba tebakulimba bamafiya bakola buteebereke okulaba nti lumbu yatwalibwawa lumbu yatwalibwa e uganda bakola bataddemu sente nyingi nnyo tukimanyi information emuli wakubatenda bakakasibwa nti bakozesa abantu abamu abalina emitimbagano okukola kye baita entrapment ku lumbu ye tukimanyi it is not by coincidence tukimanyi naye tetunaba kukakasa mawulire ago kubanga ekikulu kya byonna kwe kusooka okugyayo lumbuye okumutaasa lumbuye lwaki tumulwanirira lumbuye munnayuganda ngaffe ekituuse ku lumbuye kiyinza okutuka ku muntu yenna lumbuye omusango gwe kubuulira bantu mazima yes alina ebintu byeyakola ebimu nebyo bibeerawo mu lutalo abantu babeera mu lutalo kibayita collatral damage bibeerawo ebintu bibeerawo mu lutalo naku zomwezi kumi namunana gavumenti ya uganda yavayo netta bannayuganda bangi nnyo tubadde tulaba drones nga zipiikinga abannayuganda bannaffe ne bafiira abaana bato ne bafiira mu bintu ebitaliimu it is responsibility yogwe nga munnayuganda okulaba vidiyo eno okumanya nti okwatibwa kwa lumbuye lumbuye is not uganda's problem uganda's problem is a mafiasm that has been killing people Uganda's problem is the mafiasm that is happening in that country. Uganda's problem has never been Lumbuye. Uganda's problem is you going to study. Abana bonna bagenda okusoma ne batafuna mulimu. Uganda's problem has been insecurity mu nsi eyo. Olwokuba mulimu abantu abatono ab'ekitulo ekitono. Baba lowooza nti ensi yaabwe. Baba lowooza nti ensi yaabwe. Baba lowooza nti buli kimu kirina kwetambulira ku bo. nti ne minisita mu nsi yokuwa abantu update nti tunayamba butaba business people minisita omulaba nti lwaki balina interest yamaanyi nyo kulumbuye lwaki minisita avaayo natuwa update aba tebatuwa update ngeri gye bagenda kunyimusa byanfuna abantu bizinesi zaabwe zifudde lwaki tufuna updates kulumbuye why why is lumbuye a person of interest nga waliwo pressing issues endala eziriwo abantu abaana beetaaga okudda mu masomero minisita w education yaavaayo ddi naatugamba yavayo ddi natugamba biki abaana bagenda bazza batya mu masomero how is the education system going to open up why we having a minister dedicating all his time to tell us nti rumbuye is going to come to uganda why and that is not true that is not true that is not true that is not true bamafiya bakola kyonna kye bayina okukola okulaba nga lumbye ne lumbye si lumbye tugwe betaaga betaaga babadde bamuwa information kubanga lumbye jo amazima gali nti gavumenti ajokubye i exposing the government to the fullest singa ebintu byetwali tumanyi saawa zino twali tubimanyi emyaka kumi n'etaano emabega uganda yalibadde luddawa ne tutegedde the level of decay it is through people like lumbuye he has done a few ebintu byakoze well, some things i might probably not agree with but it's not my place to tell neba mafia bakola buli era buli muntu gwolaba alwana ennyo nga ayagala lumbo yadde oyo baliwo okukusurvivingira ku gavumenti eriwo babadde batubuza abuza ebbanga ddene nebalumbuye bangi nnyo naffe abali baavaamu wetuli tulina ebintu ebituluma mu ggwanga lyaffe tetujja kusirika balumbuye bangi nnyo lumbuye nebamukwata ne bamutwala omuntu omulala ajja kufiiringa position ye luno olutalo genero omu bwafa abala olutwa lugenda mu maaso vitali enaendelea vita enaendelea luno olutalo luno olutalo genero omu bwafa n'agwa eri olutalo terusirika ne mwami museveni wali agenda okugenda okutwala obuyinza bakwano be bangi nnyo baafa naye olutalo terwasirika vita enaendelea vita enaendelea balumbuye bangi nnyo nnyo nnyo nnyo abantu abalina ebizibu abantu abafiirwa abaana baabwe gavumenti tetuwanga ripooti ku bannayuganda abattibwa twagala ripooti eyo eveeyo buli munnayuganda kikwatako oyinza okuba tolina bakufiirwa muntu wo oyinza okuba tolina bakufiirwa muntu wo oyinza okuba nga kikusanyuza nnyo olwokuba taata waalinaka woofiisi ne trust me neibawo ali bulungi neibawo ali bulungi lwaki gavumenti erwana nnyo gwe kyebuuze ku bizibu uganda byerina lwaki mulumbuya amawulire ga uganda ge galiko buli aliko lwaki lwaki kubanga babadde bakugira information ne media houses zonna tujja zisaanikira we have the capacity this is people power we have the capacity we have the capacity ngabo tuze tuwikula information ffe twasala leheruwe kubanga neboonoyogera ojja kufa neboonoosirika ojja kufa bamuhammadi gundi baaliwo bamuhammadi kirumira nabo baafa sigamba nti bali ku internet these are people that served their country with dignity these are, these are people these are people that served their country with dignity yes muhammad kirumira yafa what was his crime was to speak about the mafias the mafios will do anything to survive in that country ensi yaffe yafa yaggwawo dda baganda bange lumbuye kyabadde atugamba lumbuye's crime is to tell you things byobadde olaba naye nga n'akuzukusa obwongo bwo okulaga okulaga kiki ekigenda mu maaso tetufunanga ripooti ku bannayuganda abattibwa tetufunanga ripooti ennaku z'omwezi kumi na munaana ugandans they were short selling their food balegislator bano baalaba ekyagenda mu maaso mu nsi nekikwewuunyisa tebavaayo kukyogerako they never stood up even to demand titwetaaga okulaba bannauganda battibwa ennaku z'omwezi 18 but they are very very very bali lwaki bali lwaki bakyagala nyo ekyalumbuye okudda lwaki ekyo 18 tebakyogerako abantu abafa during election time lwaki tebakyogerako ekya drone zibadde zipiaking abantu lwaki tebakiremerako ekyo who are the biggest criminals here who are the biggest criminals who are the biggest criminals, who are the biggest criminals? nkugambe people power tulina capacity tulina capacity tujja kusigala nga twogera kubanga mwagukumye tujja kusigala nga twogera tetujja kusirika kubanga byetwogera twogera mazima byebiri mu nsi yaffe ensi yafa eggwanga lyafa abasajja lyabalema abayimbi bafunye abalunzi benti nti bayigiriza abayimbi okuyimba who can keep white watching that nonsense namwe abayimbi muli basiru gweomuntu ayimba alina talenti yo nti ate omulunzi wente akuyigiriza akuwona esatifikate muli basiru babbaluwa nze neewunya uganda ensi yafaisa such a big joke omulunzi wente ajja akusomese gwe engeri gyolina okuyimbamu ngaolina talenti yo akusomese really era eggwanga tulaga luddawa tulaga luddawa abasomesa bali awo bamaze emyaka ebiri tebasomesa badokita baliawo tebabasasula nenti bakutte abayimbi ne babatwala ne babateeka ku koosi ey'okubayigiriza okuyimba nga bo bennyini bebalina talenti what a big joke what a big joke what a big joke naye balumbwinga bwe mbagambye bangi tufe tetujja kusirika we will never keep quiet bwe mba mulowooza nti kino ekyokujjawo olumbuye simanyisito kye mutaddemu olumbuye mbukututiisatiisa tetujja kufa fe twasala leerwe kila muntu yote malaika buli muntu yena yena buli mauti mawuti y'omuntu yena yennamu buli moyo gwo muntu gwino kutestinga kukufa oja kufanga ng'otudde ku toilet yo but what sort of legacy what sort of country are we leaving our children what sort of country a country where we having an investor coming and taking people's land with guns a country where we're having eh, abantu nebajja nemundu ne batwala abaana abato simply because baina bwe bawagira and we can, we can keep quiet tuja kusirikira kwecho our country is decayed and i must thank kenyans for waking up to this ruto ruto museveni marriage ruto nenare marriage thank you kenyans asante sana asanteni wa kenya you have woken up this man has been peddling an east african dream peddling an east african dream little did you know that he was peddling for for for, for a dynasty and you are waking up to this ruto rutozin ruto Thank you, Kenya Santeni. You guys woke up. You have woken up. Ruto shouldn't rule that country. Uhuru Kenyatta, thank you for waking up. This message is for Kenyans. Thank you for waking up to this, to this NRA mafiaism. Thank you for waking up. This man, the only thing is he survives. He, he, he, nothing he wants good for Ugandans. there is nothing good that he wants for ugandans but trust me that country is decayed the country is a big joke the country has been robbed by people abantu abatona their survival depends on your ignorance their survival depends on divisions their survival depends on misinformation their survival depends on miseducation their survival depends on so many other things on so many they would do anything they will put money your own and money and we're supposed to leave our fellow citizen to be abducted from a from a different country you have been trying mobile demogeza kukuta okutega rumbu yenjaga ebanga dene nyo you had to find a way nete tuja kusirika there is many rumbu in the world there is people who have woken up to this injustice i'm not here about numbers i have seen numbers Numbers don't mean nothing. But it's some information going out there. Because sooner or later, we are all just as like we are born, we are going to die. Just like you were born, you are going to die. You are saying Lumbuya is in sight. I saw a legislator here. You came here on, on the internet. I am so ashamed that you say the man was inciting terrorism. You're using big words. But remember, one of your friends came here and called for the shooting of Ugandans. One of one Muzei came on the internet here. Waruoka Muzei kajakuno. Karikavera Sweden. Nekagamba tujabakuba masasi. Recently, this man, this idiot, made a video saying in his in his in his language, yeah, he made a video calling for the shooting of Ugandans. Why don't you talk about people like him? Yeah? Daddy, the bird's here. This is the idiot. We caught him on camera. Look at this idiot. Look at this idiot. Listen, this man is making a video threatening to kill people who support another party. In his local language, shooting Ugandans, Okutabana Uganda. He's making a video in Uganda. We have not seen the legislator to come, come, come in to talk about people like him. Why? Watch the video. This is what he said. I told him. have given you something to speak about. We have not documented this video. This is a man that is claiming to want to kill Ugandans. He made this video recently. That man was in Uganda. It's called Bachiga Facts. He's speaking in Runyankore, saying to Masas, meaning that we're going to shoot you. That is what the man said. If that is not terrorism, I don't know what it is. These legislators have not come out, these so-called legislators, they have not come out to speak about a man like him. During election, a man came on live video. Live video calling for the shooting of Ugandans. We shall shoot. Saying that they will shoot us. They will shoot Ugandans. A man came on live video. He used to live in Sweden and called out to the shooting of Ugandans. And that is not a terrorist. And is the head of the bloggers in Uganda, financed by the state. What level of hypocrisy the level of hypocrisy. We are not scared of you. You might kill one of us, so many of us, but it's not going to take away the problems of Uganda. Tichikina kujawa bizibu Uganda. Just like we were born, <laughs> we are going to die, all of us, even the ones holding the guns, killing innocent civilians. killing innocent civilians. All of us are going to die at some point. It is just a matter of time. abafudde covid babadde basoose kukwata mundu abafudde covid basoose kukwata mundu listen to this man clearly wuliriza omusajja ono byayogera he has to use runyankole for some reason i'm not saying banyankole our enemies no we are all ugandans at the end of the day but this man is holding this man is using his native language this, hate, we need to call her to everyone. Call her to everyone. Tetuja kusidika. We are not going to keep quiet. Tetuja kusidika. Mbagambi boni montu yen nanaba food COVID is basos kwata mundi. They didn't challenge the government. No. They didn't. About the COVID, people have died innocently of COVID. Just like Ngabutwazari, but we took joke for even the ones about Kutim Mundu. You might kill so many Ugandans today, but you will never kill our spirit. You cannot arrest or kill an idea. Luno rubuto. Luno rubuto. Soon or later lugenda kuzaribwa. Luli muleba. Soon or later. Soon or later lugenda kuzaribwa. So I want you to task this legislator, this member of parliament, and send him this video and tell him, we haven't seen you speaking about him. you were busy talking about tabling a law in parliament. You didn't speak about him. You didn't speak about what one of the one of your friends who came out live on video saying that we are going to shoot you. Tujakuba kuba masasi. Abo maseba tono. Mothers are burying their children. But mama bazikaba anababwe. And you come out and you say, <laughs> I'm like, and now you're the, you're the head of the so-called Blogger Smile Association. Really? Shabani Bantariza. What did he die of? Yafachi. Eh. Sooner or later fena lyekkubo balumbuye bangi nyo. It is very funny temulemedde ku lumbuye. Baba lumbuye bangi nyo. You can't finish. But me I dared you to come to the countries that we live in and you try that nonsense. I dared you. You come and say you come and bring that nonsense. this this we don't manufacture this this is exactly what is happening and guess what the people that are actually giving us this information they are within the system now the system abantu abatuwa ebintu bino okubyogera ku internet bali within you people muli nabo mu state house ne batuwa empapula ezo be batuwa python berry that was a classified document people that live so many miles away twagifuna tu the document ya python berry operation python berry how did we get that document twajifuna tutya we don't live in the state house we don't live in the state house document twajifuna tutya ya python berry because people that eat with you people who are frustrated who are tired of this system they, are, they give us this information so before you go and arrest the messengers maybe you need to you need to go and look within your own house muino okutunula mu nyumba mwe mulina okutunula mu nyumba yammwe mulabe before you go mutandike okubeera nga mukola kimu mutandika okutta abantu ab'obwereere mulina okutunula mu nyumba yammwe look within your house look within your house mutunule within your consciousness bannauganda theyre not happy with you bwe mpaw bannauganda bali happy with you nga mwawangula akalulu ate kakati ate ba, ba activist mwagala baki with, look within your hearts That is why you cannot go to the people without guns. People who are loved, they would go within the people and mingle with the people. ono omusajja ono facts yabadde mu webadde we have him on video in uganda this week Bachiga facts was in uganda this week he was putting on a maroon t-shirt and black jeans in uganda so whoever said he was in he was there before he's not there now He was there before, but he's not there now. This is a man calling out to the killing of Ugandans simply because they support NUP. NUP has never had the power. Bebe debi angibi. Mutambuzo lutambi.